man ngayon, pero sa tamang panahon, hihintayin ka hanggang makasama ka na. Hindi man kita nakikita, nakikilala, nakakasama, pero alam ko kapag dumating ka, kaway sasaya. Sa ngayon, magkaiba man tayo ng mundo, magkaiba man ang nais natin sa buhay natin na to. Pero sabay nating haharapin ang buhay na tayo mismo ang bubuo na ang bida ay tayo mismo. Maaring malayo ka pa o siguro nandyan na pero hindi pa tayo tuluyang nagkakakilala. Maaring may gusto pang gawin, ganun din naman sa akin. Alam ko, balang araw darating ka. Magiging masaya tayong dalawa, lahat ay gagawin nating magandang alaala at ibibigay ko ang hiling mo na aking magagawa at makakaya. Sa ngayon, panatili muna tayo sa kung saan tayo naroon at sikapin nating magkaroon ng magandang buhay sa ngayon at magkita tayo sa tamang pagkakataon.